Lur, ayo lur. Lapore. Info chip chip chip chip. plus. Pas batang slot. Lanjut lanjut. Bareng bareng solawatan. ông

يغفر الذنب سواه see أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب Mustafa سيد الأخلاق يا نور الزمن يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر علمتنا حسن والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمم لما حباك you know.